Tutor FR. Opérer sur les, des lignes. Tapez DD pour effacer une ligne complète. Vu le nombre de fois allons où l'on efface des lignes complètes, les concepteurs de vie ont décidé qu'il serait plus facile de taper simplement 2 d pour effacer une ligne. Placez le curseur sur la seconde ligne de la phase, phrase ci-dessous. Tapez DD pour effacer la ligne. Maintenant, allez à la quatrième ligne, tapez 2 dd pour effacer deux lignes. Les roses sont rouges. Les violettes sont bleues. Le sucre est doux, tout comme vous. Lead operating on lines. The type DD to delete the whole line. Due to the frequency of whole line deletion, the designers of V decided it would be easier to simply type 2Ds to delete a line. Move the cursor to the second line in the phrase below, type DD to delete the line. Move Now move to the fourth line, type 2DD to delete two lines. Two DD. Roses are red, violets are blue, blue sugar is sweet and so are you